телефона и набираю вечный... А это что, самый умный, что ли? Девушка, Они не местные, наверное. Как вас звать? Дома.